Então, fala Warcraft Seed! Acabei de. Acabei de terminar de gravar o episódio 19 da série de Outlast. Uh, faz muito tempo que eu não gravo, eu sei, foi mal. Não, que eu não gravo, não. Vocês, na verdade, não sabem que faz muito tempo que eu não gravo. Vocês sabem que faz muito tempo que eu não posto. Porque eu comecei a postar essa semana. É, mas faz bastante tempo que eu não gravo mesmo. Então é, esse vai ser outro daqueles dias que eu vou jogar, fazer vários vídeos no mesmo dia. Ou seja, os próximos vídeos vão estar tá meio que com a mesma iluminação e tudo mais. Porque eu estou fazendo tudo no mesmo dia. Ah, esse episódio foi bem. Deu pra tomar uns sustinhos. Eu esqueci de gravar a primeira parte, então tem uma parte aí que você. Na verdade, não é que tem uma parte aí. Então, na verdade, é, vocês vão ver eu começar de uma parte que eu não terminei o vídeo passado mas é porque eu esqueci de gravar a primeira parte. Só que é uma parte bem pequena, literalmente bem pequena. Eu tipo, fui, peguei uma bateria, fui pro outro lado, peguei outra bateria, pulei e notei que não tava gravando. Daí comecei a gravar dali. Então é isso. Eu também explico no vídeo. Uh, acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. Acho que é. Eu levei uns sustos, li um documento, fiz uma nota. Uh, fui perseguido. E o, o Miles é, é burro demais. E é, o próximo episódio vai ser. Uh, vai ser difícil, eu acho. Eu acho que não vai. Tipo, vai ser tenso, difícil. Vou levar susto provavelmente. No próximo episódio vai ser louco, o episódio 20. Então, é. Uh, até o próximo episódio. Mas antes. Lava a mão! Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Escutou o recado, né? Então, segue as dicas. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. Ah, tá. É o seguinte. Eu gravei até aqui, eu esqueci de gravar a tela. Eu gravei só o áudio e a facecam, porque eu sou retardado. Mas é, eu vim de lá, aí lá tinha uma battery, eu, eu segui o... Falei o Blood, né, que é a missão, do Blood. Aí eu fui até lá, lá tinha outra battery, eu vim até aqui, passou um cara aqui embaixo, eu pulei pra cá. E pronto, acabou. estamos aqui. Caraca. Ai! Ai! ele está mostrando o caminho certo. Ou não? Sim, ele tá mostrando o caminho certo. Tá. Vamos ver abrir? Não, tem, tá cheio de madeira. Tem better. Ah, mano, com a impressão de que eu vou precisar voltar aqui depois, então vamos lá. Eu vou ter que seguir o All Rider, velho. Ok. Ok. Não mais é nada de zap aqui, né? Ah, tá escondido. Eita cara Tem uma porta. E o Blood tá lá. E essa porta de abrir, what the heck? O que eu vou encontrar aqui? Escuro, então não dá pra ver. com outra battery, mano. Tô me dando muita battery. Vai dar muito ruim, velho. Tá, mas esse aqui eu vou pegar porque meu battery está tipo na metade. Então, eu uso. E eu pego a battery. Pega a battery. Pega a battery. Isso. Transporte. onde eu caí. Ok. Uh, ah, Follow the Blood, tá aqui. Nossa, velho. Ah, aqui não tá suave, mas nem ferrando, velho. Vai aparecer uns 5 cinco, caras aqui, véio. me seguindo. Aqui é um document. Aqui é um document. Vamos ver o document. Documentos. Você me prometeu um jardim de rosas. Extrato do diário de Shirley. De, extrato do diário de Shirley Pierce. Percy. Percy. Acho que é Pierce. Paciente do Hospital Psiquiátrico de Mount Massive, 1952-1964. Como eu não me lembro de onde os cortes vêm? Como eu não me lembro de onde os cortes vêm? Eles doem tanto, mesmo depois de dias. Dr. Newhouse diz que a culpa é minha, que estou resistindo inconscientemente à hipnoterapia. Resistindo inconscientemente. Eu voltei, peraí. Mas eu quero tanto melhorar. Eu não sei como eu poderia estar fazendo isso comigo mesmo. O Dr. Newhouse diz que é outro dos sintomas de minha histeria que tenho no quarto. Pobre Bruce eu faço ele sofrer tanto? Eu tentei, sutilmente, perguntar para a senhora Jackson se ela tinha problemas parecidos com o marido dela. Mas ela detesta falar sobre isso. O marido dela também encontrou conforto em uma mulher mais jovem. Eu sei que os médicos só querem o bem, e com a ajuda dos homens do governo que se juntaram ao pessoal, eu estou, eu estou nas melhores mãos possíveis. Eu deveria tomar minhas pílulas e dormir, e esperar sonhos mais agradáveis hoje à noite. Ok? De uma paciente que estava confiando realmente no Monte Mestre. Então tá. Uma paciente. Eu ainda não vi pacientes femininas nesse game. Só vi os caras deformados lá. E era tudo homem. Então, temos uma paciente aí. Uma paciente. Não um. Barulho. Esse barulho, velho, é muito de um da... <gasps> Da... Kamen Rider, filho da mãe, velho. Tá, vou ir pro outro lado. Eu, o Rider parece que tá me guiando pro lado certo, mano. Ok, ah, tá trancado. O problema é se ele tá me guiando pro lado certo porque é uma armadilha. ir pro lado contrário do Rider veio. Uma câmera quebrada, dessa vez sem battery cara. Não é pra não ter feito isso, sou burro. Meu, meu relógio tá, tá apitando. Porque eu não sei tirar o computador dele. agora de fechar uma porta. Tá, e aqui também tem Blood aqui, ó. Só que eu não fui no corredor que o rider tava. Lie. Mentira. Notas. Mentiras. Não era lies, era mentira só, né? Era lie, mas ok. Eu reconheço a escrita. Padre Martin matou um homem aqui. As mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessa caixa? Os fatos? As gravações? Parecem como o material de uma agência do governo, de pelo menos 30 anos atrás, provavelmente mais antiga ainda. Começo a pensar que Multra Cia controle da mente, o zumbido não para. Que? Começo a pensar que Multra Cia Controle da mente. O zumbido não para. Não entendi. Eu realmente não entendi. Eu acho que, no, que o Miles Rapture tá ficando louco. Eu não tô nem zoando. Oxi, esse barulho é da... O barulho que eu tô escutando no lado direito é da vida real mesmo, não é do jogo não. Fazendo... Uh! Não sei o que é, tá? Não pergunte. É a simulação de utando. Tá. Foi aqui que o Rider passou? Foi. Ah, ok. Era só isso não. Não tem porta. Como que o homem entrou no assim não tem porta? Pela janela. Ok. Ai! Valeu, falou, tô de boas, tô de boas. O cara tem um facão, o cara tem um facão. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Achei que ele não tava vindo. É aqueles caras lá de trás, velho. Ele vai... Eu vou encontrar outro aqui, né? Eu vou encontrar outro aqui. Tinha dois. Viu? Eu disse. Oi. Tchau. Pronto, eu tô cercado, velho. Agora, o que eu faço? A música não para estou tem alguém andando. Tá ali, ó. Mas tem dois, só vi um ali. Olha lá. Ou é bug do jogo. Ô, música chata, hein. Ó, tá lá. Pezinho ali. Bem. Espero não ver ele na minha frente, daí eu vou levar susto. Mas de resto tudo bem, olha, tá aqui. Vai pro outro lado que eu queria ir. O outro vai estar tá aqui? Nossa, a porta tá fechada. O outro vai estar tá aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. não sei se eles conseguem chegar aqui. Não tenho certeza. Ó, oh, Martin! Perto dele. Será que eu tenho que descer ou eu que ir aqui mesmo? Ah, tem que pular aqui, né? Não tem como eu ir por ali. Ok, eu não acho que eu tenho que descer. Bom, se bem que tem outro lugar... É, caso eu caia, né? Mas eu não acho que tenha nada ali embaixo, no caso, né? É isso que... Ah, tem uma porta. Vale a pena. Será que consigo aqui sem tomar dano? Consigo. Nada. Não, tem nada. Parece que tá dando umas lagadas, mano. Sei lá. Oxi, tem uma bugada, nele. Né? Sobe, caramba. Ah, Miles. Aqui dá pra subir de novo. Tá. Tem duas portas. Tem uma acesa. Ah, imagina o caminho certo é por aqui, eu sem querer também indo. Tá, esse aqui não dá de abrir. Esse aqui? Provavelmente dá. Ah, não, não dá. Ok. Não sei buscar não. Vai aqui por nada. Achei que tinha alguma coisa. Essa porta. Vai. Ah, eu buguei. Aí, foi. Eu tava bugado. Hum. Ah, o Martin sumiu, velho. Qual é, Martin? Ele disse pra mim te alcançar, mas tu continua se mexendo. Como é que eu vou te alcançar assim? Ah, minha câmera! Não, minha câmera! Minha câmera, minha câmera! Pega a câmera! Pega a câmera! Puta merda, mano. Ah, mas que bicho... Que bicho retardado, velho.